егемен қазақстан газетінің 25 наурыздағы саны қоғамдағы өзекті жаңалықтармен айшықтала түсті осы орайда еуропаның бірқатар елі коронавирус індетінің үшінші бас салғанын мәлімдеді инфекция жұқтырғандар саны күн санап артып келеді оған қоса еурокомиссия төрағасының орынбасары коронавирусқа қарсы вакцинаға тапсырыс берерде қате кеткенін мойындады барша жұртты толғандырған мәселе жайында газет тілшісі светлана ғалымжанқызы коронавирус үшінші толқын басталды мақаласында тарқатып берді сонымен қатар зерде бетінде бауыржан момышұлының жазушылық қырымен мен зерделі ғұмыры сөз болды танымды әңгіме хақында баукең айтқан естелік мақаласынан оқи аласыздар қазақстанның қазба байлықтары жайлы әңгіме қозғалса ақын сұлтан махмұттың әйгілі өлеңіндегі ақсақалдың біздерде мынадай бар мынадай бар деген сөзді ойға оралады жеріміздің асты мен үсті кең байлық бірақ тәуелсіздік алған 30 жылдың ішінде сол байлықтың түбі көрінбесе де сарқылған анық бұл туралы газет фархат қайратұлының мақаласынан оқи аласыздар бүгінде анимация балалардың ғана ермегі емес ересектердің ермегіне айналған жеке өнер түрі осы тұста қазіргі отандық анимацияның әлеуеті туралы газет тілшісі ая өміртай ұлттық анимация өнерінің бүгінгі жаңалықтары қандай мақаласында кеңінен зерделеп берді Жаңалықтармен сусындап, ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын біліңіз келсе, Егемен Қазақстан газетінің 25 наурыздағы санын немесе Егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер.